internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos jogar Ghost Fighter! E eu vou escolher Jeremy! E a primeira luta será contra Leona! Round 1! Ready? e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Round 2, ready? próxima! E agora, Atena! Round 1 Ready, go! E olha o Shang ali. Haha! <laughs> Shang sempre arranja um jeito de aparecer no vídeo. para Nakoruru! Round 1 Ready, go! Nakoruru! agora, Yuri! Round 1 Ready? To let it go! Aí! E agora? Akari! chết chết chết Here comes a challenger! Ah, aí veio o desafiante! E agora, Yuki! E agora, Whip! Vamos lá! Round 2, ready, go! liga na vida. Vamos lá que essa é difícil, hein? Round 3. nossa! E agora, vamos para o chefe! seu buraco mistério. Ready, go! nova rainha dos lutadores.